Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Kamina doktor Sabirov. Azizlar, internetda bir videorolik ko'rib qoldim. Ya'ni Aziz akaning videoroliklarini buni sizlarga ham ko'rish tavsiya etaman. Mana keyin ko'rganingizdan keyin gaplashamiz. Bu storisimdan keyingi videoni menga hozir jo'natishdi. Bitta ko'ringlar, u videodan keyin harakat qilib ko'raman. So'kinmasdan, hech kimni shaxsoniyatiga tegmasdan u videoga o'zimni fikrimni bildirish olga chiqadigan erkaklar bu aynan siz uchun video yana nimaga bizaga e, oxirgi paytlarda o'zinglarga juda ham ahamiyat berib turadi zalga borsanglar ham e, ko'p murojaatlar tushyapti bu e, sizlar batlar va protein qabul qilganingizdandir chunki batlar va proteinlar mushaklarni o'sishiga ya'ni tez o'sishiga yordam beradi lekin Э, keyinchalik testosteron tushib ketishiga va э, undan tashqari spermogrammada o'zgarishlar olib kelishiga va bu esa bepushtlikka olib keladi undan tashqari proteinlarni ko'p qabul qilinganda buyrak e, va jigar yetishmovchiliklari rivojlanishi juda ham ko'p kuzatilyapti e, shuning uchun e, batlarni qabul qilishdan va proteinlar qabul qilishdan oldin albatta endokrinologga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz albatta bu videorolikda doktor opamiz biologik aktivniy добавка badlar va proteinlar bepushtlikka olib keladi deb aytib o'tgan hozir shuni sizlarga mana shu videoga javob tariqasida tushuntirib o'taman bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri mana shu videolikni oxirigacha ko'ring proteinlar mumkinmi yoki mumkin emasmi mumkin bo'lsa qaysi dozalarda e, iste'mol qilish kerak mana shularni videorolikni oxirida aytib o'taman albatta bu videorolikni aziz akani o'ziga ham tashlab qo'yinglar aziz aka ham ko'rsin qaranglar protein biologik aktivni добавка va steroidlar anabolik steroidlar birinchi anabolik steroidlardan boshlaymiz anabolik steroidlar bular nima bular gormon bo'lib odam organizmida normada ham ishlab chiqiladi e, gormonlar bu gormonlar mushaklarni o'sishida kattalashishida juda ham katta rol o'ynaydi e, bilamiz e, zalga chiqadigan do'stlarimiz bu anabolik steroidlarni iste'mol qilib qo'yishi mumkin bilib bilmasdan endi qarang bu anabolik steroidlar ofitsialni taqiqlangan buni iste'mol qilish buni ichish taqiqlangan ya'ni mana shu anabolik steroidlarni ichish taqiqlangan nimaga desangiz bu keyinchalik sizni bepushtlikka olib kelishi mumkin anabolik steroidlar protein va bat haqida aytmayapman hali faqat anabolik steroidlar bular ham официально запрещен mumkin emas bu faqat qachon ishlatiladi kasalliklarda ya'ni onkologik kasalliklarda gipofiz muammolarida e, xirurgik operatsiyalardan keyin mushaklarni yaxshi o'sib ketishida bu anabolik steroidlar ishlatiladi unda ham masalan e, oddiy tushuntiraman odam organizmida mana shuncha e, anabolik steroid ishlab chiqarilsa dozasi kichik ya'ni odam organizmidan kichik bo'lgan dozada ya'ni unda ishlab chiqiladigan dozadan kichik dozada beriladi чтобы mushaklar yaxshi o'sib ketishi uchun muammolarga duch kelmasligi uchun operatsiyadan keyin albatta bular shu payti mumkin boshqa payti bular ichish mumkin emas bepushtlikka olib kelishi mumkin anabolik steroidlar qanday bepushtlikka olib kelishi mumkin tasavvur qilamiz boya ham aytib o'tdim mana shuncha ishlab chiqiladi organizmda gormon endi siz zalga bordingiz va u yerda bilib bilmasdan siz anabolik steroidlarni ko'p miqdorda juda ko'p miqdorda iste'mol qildingiz ya'ni odamda ishlab chiqiladigan dozadan ko'p miqdorda keyin nima bo'ladi bilamiz moyaklarda spermatozoid ishlab chiqiladi undan tashqari u yerda testosteron ham ishlab chiqiladi endi miyamiz signal beradi sen spermatozoid ishlab chiq deydi normada spermatozoid ishlab chiqiladi bu gormon orqali signal beradi endi biz tashqaridan mana shu steroidlarni anabolik steroidlarni qabul qilsak qonda u ham boradida buni retseptorga ta'sir qiladi moyak o'ylaydi juda ham ko'p kelyaptiku tashqaridan moyak o'ylaydi miyaga nima signal yuboradi bo'ldi to'xta ishlab chiqarma kerak emas deydi u bilmaydiku tashqaridan mana shu anabolik steroidlar kirib turganini keyin nima bo'ladi miya garmon ya'ni signal berishni to'xtatadi signal berish to'xtagandan keyin spinotazoidlar ham ishlab chiqarishi to'xtaydi siz mana shu anabolik steroidlarni juda ko'p miqdorda ko'p vaqt davomida ichib kelsangiz qabul qilib kelsangiz bu kerak bo'lsa sizni sterilniy bepush qilib qo'yishi mumkin manimcha bu anabolik steroidlarni zararini bilib oldingiz endi proteinlarga keladigan bo'lsak protein va biologik aktivniy добавка protein protein bu oksil aziz aka aytib o'tganlaridek juda ham ko'p asabiylashibdilar klinikasini hayb qilish uchun boshqa qilish uchun har xil narsani o'ylab topishadi kalla ishlamagandan keyin videoroliklarida aziz aka aytib o'tganidek bular oksil hisoblanadi oksil nima deyishingiz mumkin oksil oddiy tushuntiraman mana uy solyapsiz uyni nimadan solasiz albatta g'isht g'isht bilan uni titlaysiz endi odam organizmi titlanishi uchun ham oksil kerak ya'ni mana shu oksilni g'isht deb tasavvur qiling bir yeringiz e, shikastlansa yoki ishdan chiqsa oqsillar borib u yerni tiklaydi odamni tiklanishida juda katta rol o'ynaydi bu juda kerakli modda ya'ni protein oqsillar albatta bu oqsillarni juda ko'p miqdorda normasidan ko'p miqdorda qabul qilinsa jigar va buyrakda o'zgarishlarga muammolarga olib kelishi mumkin buyraklarda esdan chiqarmang endi hozir buni dozasini ham aytib o'taman oxirigacha ko'ring agar boya aytib o'tganimizdek biologik aktiv добавkalar polivitaminlarni ko'p iste'mol qilsa nima bo'ladi organizm bilan birinchi navbatda teri muammolari bo'g'imlarda og'riqlar uyqusizlik surunkali charchoq oshqozon ichak sistemasida muammolar bular hammasi mana shu polivitamin va yog'larni ko'p iste'mol keragidan ortiq ko'p iste'mol qilib yuborsangizgina mana shu o'zgarishlarga olib keladi va kerak bo'lsa ozgina miqdorda jinsiy zaiflik ya'ni jinsiy organlarga ta'sir qilishi mumkin azizlar protein proteinlarni qanaqa dozada qabul qilish kerak albatta bu odam organizmining kilogrammiga qarab qabul qilinadi proteinlar masalan bizlar e, nol butun sakkiz nol butun sakkiz gramm bir kilogramm vesimizga qabul qilishimiz kerak masalan e, man 100 kilogramm bo'lsam 0.8 ni 100 ga ko'paytirsak 80 gramm protein bir kuniga qabul qilishim kerak endi sportsmenlar esa bir butun ikki va bir butun to'rt gramm kilogrammiga o'zining kilogrammiga qabul qilishi kerak zalga borib тренировка qiladigan do'stlarimiz esa bular bir butun yetti gram na kilogramm ya'ni bir kilogramm vesingizga bir kilogramm vesingizga bir butun yetti gramm protein qabul qilishingiz kerak yuz kilogramm bo'lsangiz bir yuz yetmish gramm protein qabul qilishingiz kerak ya'ni shungacha bir yuz yetmish grammgacha ya'ni men yuz kilogramm ekanman давай bir yuz yetmish emas asta sekinlik bilan bu ko'paytirib boriladi birdaniga mana shu ko'p miqdorda qabul qilish kerak emas albatta bu proteinlar sizlarni beshlikka olib kelmaydi normada ichib kelsangiz agar ayt boya ham aytib o'tdim agar normadan ko'p buni qabul qilsangiz sizni pochkalaringizda buyraklaringizda muammolarga duch kelishingiz mumkin do'stlar azizlar bugungi videorolikimiz sizlarga ma'qul keldi degan umiddamiz albatta qiziqarli foydali videoroliklarni chiqarishda davom etamiz bizni kuzatishda davom eting obuna bo'lish esdan chiqmasin kanalimizga shu videorolikni aziz akani o'ziga ham yuborib qo'yinglar juda ham ko'p asabiylashmasin asabiylashganda nerv hujayralari nobud bo'ladi nobud bo'lgan nerv hujayralari esa tiklanmaydi albatta hali ajzakiga ko'p kerak bo'ladi asab sababi juda katta foydali va savobli ishlarni qilyapti albatta qo'llab quvvatlaymiz bizlar ham ishlarda rivoj tilaymiz hammaga omad sog' salomat bo'ling bizning davom eting